Dice, ah, si algún día yo me muero, ah, no me vengan a traer flores ni llorando, suplicando, diciéndome que algún día me quisieron. Porque sé quiénes estuvieron y doy gracias a la vida por darme siempre los mismos compañeros. Ah, así voy a terminar el cuento. El día en que me vaya, me voy a ir contento. Disfruto cada minuto de cada momento. Seguiré rapeando hasta quedarme sin aliento. Ok, vamos de nuevo La cosa se puso heavy pero yo no me lo creo Esos rappers dice que te viene y matan al directo Pero le tembla el pulso cada vez que ven un fierro No me vengan con esas historias de sicario y guerra Pura fantasía, bla bla, da mucha pena Si los haters escucharan todas estas letras envenenan Seguro correría mucha rabia en sus venas Chao chao, game over, te aclara, Claramente transparente como el agua Las cosas no salen y Y acá esperando que esa chica un día me abrazará Oye, espera, me suena el fijo Mi vida se basa en un completo desafío Me pregunto si algún día saldré de este acertijo Los que ladran mucho hay que atarles el hocico yo creo que fui muy rápido, iré calmarme un poco y poder bajar un cambio Vivo la vida como un loco y aunque no quiera voy a decirles que El día en que yo me muera pues me moriré rapeando Ellos meten la y yo la estoy sacando Dios me bendijo y me dijo hijo no le hagas caso Te diste cuenta que esa mina no era para tanto no era gran cosa, escribí una letra, la transformé en una prosa La rima de una melodía como una bella esposa Quiero que sepan una cosa que si algún día yo me muero, ah. no me vengan a traer flores ni llorando, suplicando, diciéndome que algún día me quisiera. Porque sé quiénes tuvieron y doy gracias a la vida por darme siempre los mismos compañeros. Ah. así voy a terminar el cuento. El día en que me vaya, me voy a ir contento. Disfruto cada minuto, de cada momento. Seguiré rapeando hasta quedarme sin aliento. Quedarme sin aliento. Quedarme sin aliento hasta quedarme sin aliento Quedarme sin aliento Yo, Alex Nader en el Beat One Corte New Life Otra producción más de Frank Duff